Давай. сюда. смотри. Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу, как поставить управление в красаут и что делать, если не стреляют пушки. Значит, заходим в настройки управления и видим здесь переключить ой, группа оружия. Нажимает, где вы видите, если у вас тут стоит незначительно, нажимаете 1, 2, 3, 4, 5 и огонь из всех орудий. Нажимаете левую клавишу и еще раз левую клавишу. И вот и все. Собственно, вот и все. Сейчас я еще боек сыграю. тому давай. Вот бой. Угу. Кстати, вы на канале э, Красаут э, 7. И я сегодня еще буду снимать видео про одну игру, про одну игру, про игру Майнкрафт. Э, и, короче... Кстати, красавец это очень прикольная игра, и здесь она того стоит. Хоть и придется потрудиться немного, но, но это того стоит. Кстати, чтобы скачать э, эту игру, заходите в game, э, вот в браузер Opera и пишите, и вы увидите программу Game Guide и заходите в эту программу и там выдается Красава, World of Tanks, War Thunder и всякие другие игры. Может, и скачиваете Красаву и играете. Нужно ввести свою электронную почту, пароль, еще раз пароль и код. Там будет такая вот такая вот рамочка небольшая делать, с буквами и цифрами. И вам надо будет ввести оттуда Ребята, короче, я проиграл. Сейчас я еще раз боек сыграю. А, кстати, смотрите, можете сделать кое-что крутое. Смотрите, за и это сам сейчас э, вот так и сделать. Блин, я что-то забыла. Сейчас, ребята, заходите в магазин и вот тут вот комплекты. Вот тут вот ну, вы можете абсолютно бесплатно нажать на руль и играть э, и на тест-драйве быть. Сейчас я... Ну, вот это вот можно купить здесь, но это, к сожалению, нужны настоящие деньги. Смотрите, сейчас я вам покажу, что вот это вот точило делает у нее вот такие три пушки. Кстати, пробел это тормоз. Смотрите, вы на двоечку бросаете мину, и мину вот так вот присасывается к колесам. Правда, эти мины для расслабления брони врага. И поэтому вот когда мины взрываются, вот смотрите, вы стреляли даже из слабой тачки, и, у противника вашего отвалились э, детали. Вот сейчас эта мина подрывет. Вот. Так, смотрите, что умеет вот эта вот тачка. Вот это вот... Для вот этого вот стоит скачать красаут. И далее. Смотрите еще одну функцию вот этой вот тачки. Смотрите, нажимаете Shift, и ваша тачка становится невидимой. Правда, честно говоря, ненадолго. А сейчас я вам покажу, э, для чего стоит скачать красаву. Для, для кучи здесь тачек есть. Вот танк, это того стоит. Смотрите. Раз выстрел. Два выстрела. Три выстрел. И четыре выстрела. А у меня здесь сегодня, кстати, получалось сделать даже э, с двух выстрелов. Сейчас я вам покажу, что умеет вот эта вот тачка. она к тому же тем более быстрая. И... Вы можете из засады там из кустов или из каких-нибудь заброшенных зданий через их окна взять и отстрелять противнику колеса, а потом он будет стоять на месте и орудие ему стрелять и вот так вот. И вот так вот его тут Еще смотрите, паук. За 8 ударов уничтожает. Кстати, ребят, сейчас я в бой войду. Вот, еще, кстати, можете нажать вот на эту штуку, и вот у вас будут выдаваться разные автомобили. У меня откуда то не, не возьми, взяла какая-то, взялась какая-то зеленая машина. Сейчас, ребята. Мне нужна зеленая моя тачка. Ну. О, я какой-то достижение. Установка деталей. Собери бр... брони... бронемобиль из 25 деталей. Окей. что ж такое? О! Блин. Ну и, конечно, даю. Вот. Сейчас я подберу другую тачку. О, вот. кстати, ребят, кто из вас играет в кросс подскажите э, мне... Сейчас я доиграю бой. Кстати, извините, что такой плохой вид камеры, потому что мы снимаем на телефон, пока что профессиональной камеры у нас нету. Я только начинающий, это у меня второе видео.